Τι είπε αυτός. Τι είπε ο Τσεκερίδης για μένα. Λοιπόν, έτσι και το βρω θα το σπάσω. Να ξέρετε ότι και αν σας πει είναι λίγο... Ε, θα τι έχει να πει τώρα. Θα σε φτιάξω εγώ ρε αν μ' ακούς. Κάτι λέει. Θα το φτιάξω. Λοιπόν, ε, έχει μπει καινούριο στο κανάλι. Πώς λέτε τσεκερίζεις το παίζει Ό,τι είπε για μένα, ε, ξεχάστε το. Είναι βλάκα, θα το φτιάξω εγώ. Θα το φτιάξω πολύ καλά. Ξέρετε. Το περιποιηθώ. Ε, όπως μιλήσαμε. Ε, τι θέλει. Γεια σας. Έλα εδώ ρε.